butuh waktu yang lama Untuk jelaskan semua ini Agar engkau percaya Cinta itu ada Memang tidak semudah Melepaskan kata-kata jadi pembeda Engkau dan diriku Ingin ku teriak sekerasnya Namun bibir terasa terkunci Sikap dinginmu yang membuat diriku pelukannya semudah melepaskan kata-kata Hadirnya semua itu jadi pembeda Engkau dan diriku Ingin ku teriak sekerasnya Namun bibir terasa terkunci Bukan dinginmu yang membuat diriku semakin menjauh Kau yang kuanggap jadi pembeda Tapi telah merubah segalanya Namun bibir terasa terkunci Sikap dinginmu yang membuat diriku Semakin menjauh Kau yang kuanggap jadi pembeda Tapi telah merubah segalanya Kau juga yang menciptakan celah Hingga ku terjatuh dalam peluk